Regreso más tarde. No, no. Quiero mi mariposita en su vestido rojo. Sí, yo, yo puedo hacértelo especial, ¿sabes? Realmente especial, parecial para ti si solamente me dejas darte lo que sé que quieres. <laughs> Ah, Розанна Сота. Где мне ее найти? У тебя нет полномочий, полномочий. Я ничего не скажу. Я бы не хотел пачкать свою рубашку твоей кровью. Сан-Диего! Джон... Джонс, это корабль. Роз... Розанна Сота, это корабль. Черт, друг, я был уверен, что она девушка. Я, я был полон решимости поговорить с этой дамой. Угу. Она отправилась в Сан-Диего. Сан-Диего? Имеется в виду Вегас. Этот город – следующее звено. Да, да. денежный дом Кейна. Теперь все, теперь все сходится. Один, один из его людей, Джерика, объявился час назад. Он остановился недалеко от старого, старого города. Мы должны проследить, куда он направится.